ရှောင်နေခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကိုအဖဖျားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့မင်းလေးနဲ့တူလက်တွဲလို့ရှောင်လမ်းမဲ့ဘဝရဲ့ခီကိုကဲပ ကြုံလာမဲ့ဒိဆုံးလေးဆန်တွေထက်ဥပါယေရှုတို့ရှိမှစမြဲရှိတယ်လက်တွဲထားမယ်ဖိုင်မြဲလို့ရဲ့သူတို့ရဲ့စံကလေးရှိစမယ်ဘုခံမဲ့ကိုရောရှင်လို့တော့တိုင်းနာမမြဲတဲ့စံသင်ရှိနေမယ်လက်တွဲထားမယ်ခိုင်မြဲလို့ရဲ့ဒီဘဝခီအား ဆောင်နေခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကိုအဖပြတ်ခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့မင်းလေးနဲ့တူလက်တွဲလို့ရှောင်းလမ်းမဲ့ဘဝရဲ့ခီးကိုကဲပါမြတ်ဆန်းနဲ့ဒီဆောင်မဲ့ The King Christos ကျွန်တော်နဲ့လေးဆုံးလေးဆန်းတွေ့ချင်ဘူပါယေရှုတို့ရှိမှစမြဲရှိတယ်လက်တွဲထားမယ်ခိုင်မြဲလို့ရဲ့ဒူဒူရင်ဆိုင်ကနေရှိစမယ်ဘုရားမကိုရောရှင်လို့ရောတိုင်းနာမမြဲတမ်းစံသင်ရှိနေမယ်လက်တွဲထားမယ်ခိုင်မြဲလို့ရဲ့ဒီဘဝခီအား ရှိတယ်လက်တွဲထမ်းမဲ့ deep what he do